እንቀጥል። ምንድነው እኔ ያልኩት ስለ ለማስጠንቀቅ ነው የፈለግኩት፣ መንግስትን ለማሳሰብ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጭቆና የለም አላልኩኝም። የብሔሮች መብት አይከበርም አላልኩኝም። እኔ ያልኩት ምንድነው የብሔር ጉዳይ ከሚገባ በላይ ተራግቧል። ለምሳሌ በራሴ ልምድ ያየሁትን ብዬ የአስመራን የኤርትራውያን ጉዳይ በኋላም የትግራዮችን የሌሎችን አነሳው እንጂ እናቶቻቸውና ወላጆቻቸውን ለመላየትም አይደለም በመሰረቱ አብዛኛው ወጣት ከወላጆቹ ውጭ የሆነ አቋም ሊያራምድ ይችላል። ብዙዎቹ እንደውም አዲስ አበባ ከመጡ ዩኒቨርሲቲ ከገቡ በኋላ ነው ይህን የብሔረሰቦች መብት እስከ መገንጠል ድረስ የሚለውን Marxian theory ወስደው espouse አድርገውት ህይወታቸውን እስከመሰዋት ይደርሱላ ለዚህ ዓላማ ይደርሱት እንጂ ወላጆቻቸው የዛን ያህልም ብሔርተኞች አይደሉም። እኔ እስከሚገባ ድረስ ያ ማለት በወጣቶች በወላጆች እና በልጆች መካከል ያለውን ክፍተት ያሳያል። ያስተዳደረ በደል፣ የድህነት ምክንያት ሰውን ያማረው እንደሆነ እንጂ በባህል በጎሳ በምን እያለ ያን ያህል አልተንገበገበም። ጭቆና ግን የለም ማለት አይደለም። ጭቆና የለም አላልኩም፣ ግን በዛ ደረጃ እናንተ እንዳሰባችሁ ደረጃ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። ይሄ በልዩነት ልናልፈው እንችላለን። እናንተ የለም ይህን ያህል ሄዷል፣ አንተ ደግሞ በዛ በምትለው ለምን ሰማ እንችላለን። በልዩነት እንለፈው ሰው ግን ማስጠንቀቂያ ግን አልተውም። ምክንያቱም ኤርትራ በሰማንያ አምስት ዓመተ ምህረት ሪፍረንደም አካሄዳ እኔ በግንቦት አንድ ጽሁፍ አወጣሁኝ አስራ ሰባት ገጽ ሀያ ገጽ ትንሽ ነች የኦብዘርቬሽናል ሪፖርቴን ነው። ኤርትራ ውስጥ ነበርኩኝ ተማሪ ሆኜ። ዋይ ዲድ ዘ አገሪቱ ዲስአግሪ ፋክተርስ ሊዲንግ ቱ ዘ ኤሪትራን ሪፈረንደም ላስት አፕሪል ኤንድ ፖሲብል ኮንሲኮንስስ ዜርአፍተር አን አውትሳይደር ሉክ ኢንቱ ኢንሳይድ ሚ አንድ ጽሁፍ አዘጋጀውና ለኢትዮጵያ ሬቪው ነበር አሜሪካ ያላኩት። መቼም እንደማያወጡት እንደማያወጡት አውቃለሁ፣ አላወጡትም። እስቲ ምንና በአማርኛ ለተርጎመውና እዚህ እነ ጦቢያም አሉ እነ ሙዳይም አሉ ለእነሱ ልስጥ አልኩኝ። በኋላ እውነቴን ነው የምነግራችሁ እንደተፈለጋችሁ ላቶ መለስ እናቀርብ እችላለሁ። ላቶ ተፈራ ይሄማ ጭልጥ ያለ ሻቢያ አቋም አይደለም እንዳሉና መለሱልኝ። አይ ሻቢያ ነው እንዴ? የሻቢያ ማቆንማ ሻቢያ ጋር ልሰደላልኩና ኤርትራ ኤምባሲ ሄጄ ግን ምን አልኩኝ እዛች ላይ ያው የእነሱን ስነ ልቡና አብሬ በመቆየት ስለማውቀው ዴሊኬትድ አልኩኝ to the sons and daughters of Eritrea who bravely fought Ethiopian terrorists and were slain there for their cause ነው እንዳወረውሩት ለኤርትራ ልጆች ለዓላማቸው ሲሉ ለታገሉ እና መስዋዕት ለሆኑ dedicated የሆነ ይቺ በፊት ለእነሙዳይና ለሬጅስተር ስልክ ለኢትዮጵያ ልዩ አላልኳትም። አንኳኳውና ገባው ገረማቸው። ራሱ መጀመሪያ ሳይሆን የራሳቸው ገረማቸው። ኤምባሲ አይ እኔ እዛ ተምሬያለሁ ይሄን አይቻለሁ የመሰለኝን በቲ ተመልከቱት ብዬ ለማለት ነው አሉ። ያው ዲፕሎማት አነጋገር ነው። ጥሩ ነው። እኛም እኮ ያኔ ወጣቶችንን እንደዚህ ስሜታዊ ልንሆን እንችላለን። እስቲ ደግሞ ዛሬ እናንተ እንዴት እንደምታዩ ሊያው ምናምን አሉ። የዲፕሎማት ንግግር ነው። ምንም ይበሉ ምንም፣ ብቻ እስቲ ይሄንን ደግሞ ይመልከቱት፣ እድል ይሰጣቸው ብዬ አቀረብኩ። ሄድ ዛሬ አሁን እናንተ ትናንትና ዛሬ ደግሞ እኮ ነው ለእናንተ ምሰጠው። እዛ ላይ ምንድን የጠቆምኩት የአባ የኤርትራ ጉዳይ የብሔር ጥያቄ ነው ይላል፣ ህወሀት የቅኝ ግዛት ነው ይላል። እኔ ደግሞ የአኔክስቴሽን ነው ብዬ እርፍ ኤርትራ በኃይል ተያዘች እንጂ የቅኝ አገዛዝም አይደለም የብሔርም አይደለም። ከብሔርም ከፍ ያለ ከቅኝ አገዛዝም ዝቅ ያለ ነው። ችግራችሁ የ annexation ነው፣ በኃይል የመዋጥ ጉዳይ ነው። ያ ደግሞ እንዳያያዙ ነው። ከዛ በኋላ እንደታየው አያያዝ ይታያል። እናንተ እንደ ቅኝ አገዛዝ ታይታችሁ ቢሆን ኖሮ እስከ አራተኛ ክፍል አትማሩም፣ እኛ በሄድንበት መንገድ አትሄዱም፣ እኛ በገባንበት በር አትገቡም። ይሄን ሁሉ አይደረግባችሁ ነበር። አልተደረገም። የቅኝ አገዛዝ manifestation አልታየም። ነገር ግን የብሔርም ደግሞ እንዳይባል ኤርትራ አንድ ብሔር አይደለችም። ኤርትራ ውስጥ ወደ ስምንት ብሔሮች አሉ፣ ጎሳዎች ወይም ብሔሮች ዋቴቨር። እሱ ላይም ከአቶ መለስ ጋር በኋላ እንናገራለን። ዘርና ብሔር የሚለውን የራሴ አቋም አለኝ። እናንተ ግን ብሔርን ብትሉ እንደዛ ልትሉ አትችሉም። ከብሔር ከፍ ያለ ጥያቄ ነው። annex ናቸዋል። annexation እናንተ ችግር አፈታቱ ላይ በሪፈረንደም የሚለው እስማማለሁ፣ ምንም ችግር የለም። እስቲ ግን ተመልከቷት፣ ኮንስኩዌንስ ያለው ወይ የምሽቀታችሁን መለኪያ ነው እንጂ ዘጠና ዘጠኝ ነጥብ ስምንት በመቶ ሪፈረንደም ውጤታችሁ የወደፊቱን ተስፋችን አይለካም። ይህን ተመልከቱ ብዬ አንዳንድ ነጥቦች አነሳሁኝ። አነበቡትና ይሄም አይደርግ አይደለ እንዲያሉኝ ያኛው ሻቢ አለኝ እነሱ ደግሞ ያደርጋሉኝ። እሺ ብዬ ለታሪክ ቤት አስቀምጨዋለሁ። እኔ ይህ ነው ነገራቸው። <clears throat> ደግሞ ይህንን ከምረትን ተነስቻ አይደለም አስመራ ውስጥ ተማሪም ያለው አውቄ እነሱን ቀርቤ ቤተሰቦቻቸው ጋር ሄጄ እናቶቻቸውን ሽርክ አድርጌ በእናቶቻቸው በኩል አባቶቻቸውን እንደዛ አድርጌ ነው እኔ በለቅሶውን በምንም ስ በራሴ መንገድ እንዴት ነው የምረዳው የኤርትራን ጉዳይ ብዬ ያው መቼም ጠለቅ ያለ እንትን ባሆንም እንደ አንድ ሰው እንደ ታዛቢ የመሰለው እንደሚጽፈው ልጻፍ ብዬ የተረዳሁትን ይዤ መጣሁትና በኋላ የሚጻፍኩት በዛ ጽሁፌ ላይ ምንድነው ያልኩት የኤርትራ ችግር የፌዴሬሽኑ መፍረስ ነገሩ ትክክል እንዳልሆነ ደርግ ደግሞ ምንጩ ባሆኑ ለኤርትራ ችግር ከአያያዝ ስህተት እንዳባባሰው የኢትዮጵያ ታጋዮችም እናንተ ያደጎችም ማለት ነው። ይህንን ማድረጋቸው ለወደፊቱ እናንተ ከኢትዮጵያ ጋር ለመኖር እንደ ጥሩ ጎን መታየት እንደሚገባው ይህን ጠቃቀስኩና፣ ነገር ግን ኤርትራ ያን ጊዜ እንግዲህ ሰማንያ አምስት ነው ልባርጉ ወደፊት እንኳን ብር የራሷን ብታተም አቅም የለውም። አሰብ ወደ ደግሞ እኔ ደግሞ እዛ ስራ ነበር፣ አሰብ refinery ድሮም ቢሆን ለስራ እድል በመስጠት ነው እንጂ ከውጭ የሚያስመጣው ይበልጥ ነበር። እዛ ድፍድፉን ከሚያወጣው ይልቅ ድፍድፉን ገዝቶ ከሚያጣራው የበለጠ ከውጭ የሚያስመጣው ራሱ የተጣራው የተጣራውም የሚያስመጣው ይበልጥ ነበር ለሀገሪቱ ኮንሳምሽን እና እሱም ቢሆን አሁን በተለይ ስራ ድሉ ኢትዮጵያውያን ካላዙት አንድ ቀን ኢትዮጵያ መንግስት ይዘጋዋል አልፈልገውም ብሎ የእናንተም ደግሞ ፋብሪካዎች የ colonial ጊዜ ፋብሪካዎች ስለሆኑ አዲስ አበባ ውስጥና ኢትዮጵያ ውስጥ ከጊዜ በኋላ ያደጉ ፋብሪካዎች ጋር compete ስለማያደርጉ እንደ ድሮ exporter ልትሆኑ አትችሉም፣ compete አታደርጉም። እንደገና ደግሞ የእስላሞቹ awareness የሙስሊም fundamentalist awareness በጣም እየከፋ ስለመጣ የሰላም አክራሪ strike ም ያጋጥማቸዋል ከዙሪያቸው። ምናልባት በፍቅር የምትኖሩት ከኢትዮጵያ ጋር ነው። በኢትዮጵያ መንግስት ላይም ኤርትራ የሚባረሩልን የሚል ግፊት በተለይ በነጋዴው ህብረተሰብ ይነሳባችኋል። ምክንያቱም እናንተ አሰብ በነጻ ትጠቀማላችሁ፣ ከናይሮቢ አምጥታችሁ አስመራ ነው የምንወስደው ብላችሁ እዚህ ታከፋፍላላችሁ። ይሄ ደግሞ በገበያ ተበለጠን በገዛ ሀገራችን ይላሉ፣ በመንግስት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ኤርትራውያን ይውጡልን የሚሉላ ግፊት ውኋላ ይመጣል። አሁን ያለፈውን የጥላቻ ጊዜ ትታችሁ የወደፊቱን መልካም ጊዜ አስቡና በመጀመሪያ በኮንፌዴሬሽን በኋላ በፌዴሬሽን ለመዋሃድ ስሩ ብዬ መከርኳቸው። ነው እነሱ ግን ምንድነው ያው የታወቀ ነው ሁሉም structure ነው አስተሳሰቡ። የኛዎቹ ይሄ ሻቢያ ነው ሲለኝ፣ ያኛው ደግሞ ይሄ የኢህአዴግ ነው ሲለኝ፣ ነገሩ ዝም ብሎ በመካከል አለ። ግን ምን ያልኳት አንድ በአንድ በኋላ ሆነች። የሚያስገርም ነው። እኔ ወልይ ወይም ነብይ አይደለሁም። ካየሁት ሁኔታ ነው የተነሳሁት። አሁንም እኛ ኢህአዴግ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ ያላችሁት ከፍተኛ ኃላፊዎች ስለ ብሔር ስናንሱ አንቀጽ ሰላሳ ዘጠኝ ስናወራ የእኛን version ወይም የኔን version ነው እንጂ ለማስረዳት የምሞክረው ካልተስማማን በልዩነት ማለፍ እንችላለን። ይሄ ይመስለኛል ለማለት ነው። ልቅስ ከብሔር እንትን ውጭ ነኝ የሚለው transformed የሆነውን society ዜ ስም ነው። ጥቅይት የሚሆን በ whatever term እንጥራውም ይህንን accommodate የሚያደርግ እንትን ግን devise እናድርግ አንድ medium ነገር እንስራ። ያኛው እንዳለ ሆኖ ይሄኛው ደግሞ አለበለዚያ እኮ ትልቁ ኃይል አብሯችሁ ሊጓዝ የሚችል technocrat ኡ፣ bureaucrat ኡ ምናምን ሁላ እኮ እዚህ ነው ያለው። ይህንን ይዛችሁ ደግሞ ሀገር ለመገንባት ካልሄዳችሁ እያመቸው በ DV ም በምንም እያለ ይወጣል። አለበለዚያም ታዛቢ ሆኖ እዚህ ይቆያል፣ በዝምታ ያጠቃቸዋል ማለት ነው። በዝምታ የዝምታ opposition ደግሞ መጥፎ ነው። ያ እንዳይሆን እሱን ሊያሳትፍ የሚችል medium ነገር ይደረስ። እንዴት ነው accommodate የምናደርገው? በግድ ደግሞ አንድ ሰው የዚህ ብሔር ነህ ተብሎ እርግጥ ነው አንድ ሰው መቼም ከአንድ ወይም ከሌላ ብሔር መወለዱ እውነት ነው። ግን አሁን ብሔር የሚባለው ነገር በምናውቀው sense ኡ ግን እኔ ለምሳሌ አማርኛ እንጂ አቀላጥፍ የምናገረው ኦሮምኛ ችል ኦሮሞ ነኝ። ግን የኦሮሞ ብሔር ነህ ተብዬ ብሔር እቸገራለሁ እነሱ መካከል መኖር ቱቢሆንስ አንድ ነገር አኮሞዴት የሚያደርግ መኖር አለበት ለእንደዚህ አይነት ህብረተሰብ እስከ ዛሬም የተሰሩ ብዙ value ዎች አሉ። አሁን የአውሮፓን unification ኮስ ሳነሳ በኃይል ተዋህደው መጡ። ከዛ በኋላ የተበላሸው ከኛ መካከል እየነቀሱ አስተካከሉ እንጂ ጭራሽ ወደ ኋላ ሄደው እንዲህ ነበርክ እንደዛ ነበርክ አላሉም ነው። አለበለዚያ የብሔርን ጥያቄ እንደማታገያ ስታነሱት ከሚገባ በላይ ያራገባችሁ ማለት ሌላ ቅራኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ማለት አይደለም። ከፈለገ አንድ ሰው ነገ ተነስቶ የሃይማኖትን ከውስጥ ተነስቶ ላራጎ ክልኮ ላራግበው ቢል ወደ ከፋ ደረጃ ሊደርስ ይችላል ግን at least ይሄ ለጊዜው focus አልተሰጠውም፣ ወደዛም አልተካሄደም እና የብሔርን ጥያቄ ከሚገባው ይሄ በእኔ version በእኔ እይታ ነው። በእናንተ ደግሞ ላይሆን ይችላል እና መለስ እና ጥሩ ነው፣ ግን በዚህ መንገድ እንደምንመለከተው ማወቁ አይከፋም። እኔ ብሔረሰቦች ከሚገባው በላይ ሄደዋል እናንተ ከሚገባው በላይ ጉዳዩን አጋናችሁታል ወይም የተጋነነ መስሏችኋል ብዬ ስል የተሰጠው መብት ኦሮሞን ኦሮሞ እንዲሆን እኛ እናንተ አደረጋችሁት ማለቴም አልነበረም ግን በፊት ማንም ኦሮሞ የሆነ ሰው እዚህ ሊናገር ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ብሔር ለምሳሌ ሀራሪ ሀራሪ እንኳን የተወሰነ ነው መቼም ሌሎች አንዳንድ ብሔሮች የደቡብ ክልል ቢሆን የአማራም ክልል ቢሆን በዚህ አሁን በምናውቀው የጂኦግራፊ ክልል አእምሮ ውስጥ የተሳለ ካለ ነበረ ካለ እሱ በእውነት ምጡቅ ነበር ማለት ነው። ቀድሞ ያውቋል ማለት ነው እንጂ አሁን ኦሮሚያን በዚህ ቅርጿ የሚያቆረሙ አልነበረም። በዚህ ቅርጿ እኔ አሁን የኦሮሚያን ካርታ አውቀዋለሁ። manifestations ናቸው ብሔርተኝነትን ለማስፋፋት ያልኩት ለምንድን ነው? በኋላ ይሄ ነገር እየሄደ ላገዛዝ sorry ላስተዳደር ካላስቸገረ ጥሩ የሚታይ ጉዳይ የሚያስቸግር መስሎ ግን ይታየኛል። ራሳቸውን ወደ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት የሚለው ደግሞ ብዙም ምስቲ ቆይ ራሱ context ያስፈልገዋል። <laughs> ራሳቸውን ከደረሰባቸው የአስተዳደር በደል፣ የፍትህ ማጣት በዛ በዛ ሊመለስ የነበረውን ነገር አሁን ራሳቸውን identify አድርገው የራሴ ባንዲራ የሚሉት አገኙ፣ የራሴ ክልል የሚሉት ራሱ ካርታውን ጭቅላታቸው ተቀርጾ የራሴ ቋንቋ የሚለውን okay ድሮም አልተከለከለም ምናልባት ሌሎች የመሳሰሉት ነገሮች ይሄኛው ከሚገባው በላይ ያጋንን መስሎ ስለታየኝ ለዛም ደግሞ remedy የሰጣችሁ ስለመሰላችሁ የመጣ effect ነው። በኋላ በዚህ ቅርጹ ደግሞ እየገፋ ከሄደ at some point point of no return ላይ ደርሳል ነው የኔ ስጋት። አይ መስሎ ነው እንጂ ይሄ እንደውም መሆኑ ያስማማናል ካላችሁ የሚታይ ጉዳይ ነው። በልዩነት እንለፈው